А семья есть? Да. Кто? Сын есть, жена есть, сестра есть, племянница любимая есть. Сыну сколько? Сыну 16. Сидели, да? Да. Сколько лет? Ну, четыре с половиной года вот сейчас отсидел. Да. А это единственный строк или еще были? Не, еще были до этого, ну, давно, 9 лет назад. А за что? А, тоже там кража, да, за кражу работал с Юрием Михайловичем Лужковым. Ну, там получилась накладка, там генеральный директор украл 370 миллионов, уехал в Австрию. А я как главный прораб был, старшим прорабом был, и подписывал акты сдачи приемки, стройки. Ну, там путинский подряд был, путинский миллиард, и все там. Два транша ушло в сторону моря, ну, а я подписал, что все это, и получил три с половиной года. Это что строили? Это строили дом ребенка «Малютка». Это где? Это город Велиш, Смоленская область. Это там 150 ребят от казничков, ну, грудных, грудничков. Угу. Ну, с пороками сердца, там, с ЦРБ, МРБ, вот их отказываются от них, их туда отдают. Они, это, ну, как детский дом такой, дом малютки. Вот, на 150 человек. Ну, я построил с нуля до конца его. Мне стыдиться нечего. А как э, фамилия директора, который сейчас в Австрии? А это Белинский. Дмитрий, Бели, Белинский. Белинский Дмитрий Александрович. А это подрядчик был, правильно? Да, он подрядчик, генеагент-подрядчик ООО, короче, это ООО «Стройальянс» было. Ну, и сейчас в Австрии, все хорошо у него, да? Не, ну сейчас он уже приехал, дядя Вовина ребята выдернули оттуда, дали ему 12 лет, он сидел их, ну, отсидел, наверное, уже сейчас, фиг наверное. знает. А второй раз за что сели? А второй раз вот за эти наркотики мне подставили там 228-ю и сделали мне. Сказали, что 500 килограмм марихуаны у меня изъяли. 500 килограмм? Да. Вы прям наркокарталь? Да, да. И, говорит, Павла Эскобара с города Вележа, говорит. Ну, ну Пабло Эскобар это колумбиец, там ну мексиканцы. Ну, да, но они на меня говорят, что вот Пабло Эскобар из города Вележа, 500 килограмм марихуаны, говорит всю Белоруссию засыпал марихуаной. Ну, а это Ему а кто оставил за что? А это милицейское было все. Да просто там получилось так, что не сошлись характером с одним полицейским. А... И вот полицейский это так сделал. Он военкашник, управление незаконного оборота наркотиков. Угу. Он мне попросил там передать одному типу. Говорит, он солью тут, ну, весь техникум мол, засыпал всех ребят малолеток, на соль подсадил, ничего не могу с ним сделать, никак прихватить не могу. Соль это наркота. Да. Говорит, дай-то, говорит, ему конопли, говорит, я тебе дам конопли, говорит, поехали, покажу. Отвез меня на плантацию на это о, говорит, бери сколько хочешь, там а гектар. А плантация где? Ну, там, ну, в районе, где я живу. В России? Да. Что, прям открытая? Ну, прям по, под высоковольтной линией там фермер живет, привозит навоз, выливает угу. ну, от телят. Ну, вот в этом навозе посажено там сколько? Гектара два с половиной, наверное, конопли. Это все в открытую, крышудминты, да? Да, ну, это вот это, это МНКшная была плантация. Угу. Он, он говорит, он, бери сколько надо, говорит, дай, ты, говорит, угости, ты, говорит, Емелю, говорит, ты как дашь ему, позвони мне, и все, говорит, я его прихвачу с коноплей, и все, говорит, нормально будет. Я говорю, ну давай, что мне пофигу, что, зачем малолеток на соль сажать, соль вообще страшная беда, не люблю этих наркоманов таких. Ну все, давай. Ну я сделал, позвонил Емеле, Емеля приехал, ну не сам приехал, прислал брата ко мне. Емеля тоже молодец, перекрутил. А его тоже крышевали УМКшники, но его смоленские УМКшники крышевали. Они его предупредили. Ну, он мне говорит, смотрите, там будет закупку делать Андрюха, говорит, будет тебя подпихивать. Говорит, не бери у него ничего. Говорит, а или будешь брать, то нам позвони, мы, говорит, подъедем, возьмем. Ну и все, прислали мне закупщика, он пришел, мне взял два стакана, я ему дал. Говорю, ну Олегу отдашь. Ну, ну, он говорит, что это брат его, как бы он имел, я сам позвонил. Ну, приехал, взял, я отдал. Все, через месяц приезжает, у тебя была контрольная закупка, все, садись, поехали, обыск, обыск. На плантацию на эту приехали, о, это твое. Я говорю, не мое, как не твое, ты же здесь брал. Вот. Ну, я говорю, здесь, это не мое, а что это того, того, того. Да иди ты, что ли, что ты нам рассказываешь сказки. Сегодня же суд, ну, там, год просидел под следствием, 9 лет и езжай. Хорошо. Вы что с этого должны были иметь? За то, что вы ментам помогали? Ну, что меня не трогали вообще. Ну, у меня надзору было 6 лет. Я, а. я работал, как хотел. Ну, я рубил с рубом, рубом. Мне в Москву было выезжать. Ну, сруб там ставить, вести там, устанавливать сруб, допустим. Мне надо разрешение там в милиции брать. Ну, а так я ездил, просто позвонил и поехал поставил сруб, приехал, денег заработал, хоть жить на что-то. А также работы нет, что делать. Я пилой работал, а топором что делать. А сколько оставалось до конца срока? Оставалось 4,8. Ну, половина срока почти. А, а где сидели? ИК-6, город Рослый, Смоленская область. Город? Город Рославль. Оро? Рославль. Рославль. Да, Рославль. Кто приехали? Вагнера? Да. Представители, да, или да. Пригожина? Нет, представители. И, ну, как это все произошло? А, ну, в клубе собрали там, рассказали. В лагере, да? Да. Весь лагерь собрали в клубе. Вот, ребят, кто хочет, там, давайте, поехали там за родину, мородину, но ну, надо родину защищать, НАТО нападает на нас, уже все вообще там, короче. Американцы, поляки, немцы, там, кого только нету, говорит, надо, говорит, дать им поджопник, чтобы они улетели. Говорит, надо помогать. Говорит, что они говорят, уже в Россию скоро придут. Ну, что, поехали, какая разница. Вот, все вот полгода отслужите, все нормально, никаких судимостей, все нормально будет у вас. Можете, да, хоть в МВД идти работать, мол, туда-сюда, говорит, вообще чистый лист полностью. Все, там, деньги вам будут платить. Как обещали? Ну, обещали там 100 тысяч сперва, потом 200, ну, когда на боевых будешь. 250, ну, говорит, будете получать. Ну, говорит, нормально, не обижаться не будете, но ну, деньги будут у вас, у семьи, у семьи, говорит. Многие ребята, говорит, по, по окончанию контракта продлевают с нами контракт, говорит, потому что где такие деньги еще заработать? Нигде не заработаешь. Так что, говорит, нормально будет все. Мы, говорит, своих не бросаем, во всем помогаем, говорит. Ну, приехали сюда, тут тоже учебки эти 12 дней, говорили, 21 день будет учебки, тут 12 дней. 12 дней эти побегали, окопы покопали – давай на передок, под солидар, под этот, идите штурмуйте туда, туда, там. Кого там штурмовать, там пулеметы, мулеметы, нас деды там 52, 54 года, 58 мне самый старый. 7 километров марш-бросок, прибежали с пулеметов, положили там. За 10 минут, я говорю, вот 10 двухсотых у меня было ребят. Я сам глаза всем закрывал, подходил, закрывал. Уже, я уже психанул, встал в полный рост. Я видел, как пули летят. Это Господь меня просто ну, благословил, чтобы я жил. Нужен ему зачем-то, оставил мне жизнь, сохранил. Я ходил, они в меня, может, не стреляли, а может, стреляли, просто Бог от меня отводил пули. Я видел пули, как летят, сам видел, честное слово. Прям пули летят, и все. Ну, пофигу было. Вот руку только мне потерял руку, все, теперь руки а нет. что с рукой? А, ну тут ранило, нервы перебили, перебили. Сейчас он гангрена начнется, сейчас ампутируют ее к черту. Ну и все. Как-то так. А у вас белый браслет, это что значит? А Поднимите, а пожалуйста, это, на камеру. Это гепатит. А это кто повесил на вас? Ну, это Вагнер, редактор. Приходишь сразу, дают гепатит С, а белый браслет, а если ВИЧ, то красный браслет. А для чего это? Ну, это чтобы когда ты раненый был, чтобы тебя там санитары не испачкали, не, не попутали, наверное, чтобы там фиг его знать, чтобы знать, что ты за, ну, а тебя, инфекционный? Да, инфекционный, что у тебя гепатит С, гепатит А и ВИЧ. ВИЧ красный браслет, а гепатит С э, белый. И много э, с колонии пошло. Вот сколько человек в колонии было? Ну, у нас в колонии было 1100 человек, но нас уехало под первый заход уехало 200 человек. 22 октября, а вот 20 декабря нас уехало 71 человек. Ну, то есть 300 человек, а то четверть э, лагеря. Ну, да. Ну, так еще там уже были замесы за нами следом, тоже опять начался набор. Еще там уезжали. Ну, уже как-то схлынул такое это ну, желание, потому что позвонить никому не дозвонишься. Ну, ребята говорят, да все уже, говорят трупы уже, говорят всех поубивали, там такие. Что, говорит, едете? Мне тоже отговаривали, говорит, куда ты едешь? Ну, что ты, говорит, дурак, что ли, старый, говорит, что ты, говорит, дед уже старый, куда ты прешь, говорит. Что тебе, говорит, жить надоело, говорит, что тебе здесь плохо, лежи на шконке, ешь кашу, говорит, дуру гони, да и все. Что тебе, говорит, делать нечего, говорит, на эту войну что-то пострелять захотел. Не настрелялся в жизни, что ли, говорит, всю жизнь стреляешь, говорит, еще Круто. захотел пострелять. Хватит, говорит, что ли. Вы за статусом кто, мужик? Да. Ну, я там с положенцем рядом был, короче. Ну, вот мне Ромка Абрек такой говорит, говорит, Андрей, прекрати, куда ты едешь? Говорит, Зачем оно тебе надо? Говорит, это война. Говорит, что ты дурак, говорит, что ли? Говорит. Куда ты в старость лет, под старость лет ты прешь? Говорит, а полозанцы едут или нет, или остаются? Не, зачем ему ехать? А блатные? Ну, блатные так, кто-то едет, кто-то нет. Ну, как-то поехали нас трое, но ну, они двухсотые, вот первым 22 октября уезжали, они все двухсотые. А когда взяли в плен? Вас? Ну, фиг его знает. Нет, когда взяли плен? А, в плен меня взяли 17 января. Ну, вы, вы сколько были там? Ну, я 20 декабря приехал, mm-hmm. и вот до 17, ну, там учебка, учебка, неделя, чуть больше двух, mm-hmm. больше, не, чуть больше дней 10, да, учебки в этой был. Потом поехал туда, и потом вот под Солидар нас перекинули в эту крас, как она, Красная Горка, в эту деревню. И там были в этой Красной Горке, ночь переночевали. Нас 16-го туда привезли, мы ночь переночевали в гараже и все, а с утра нам давай вперед, надо штурмовать эту деревню, деревню надо хотя бы один дом захватить, э, дом один захватывать, и все, там 150 метров, все, село, пройдете это поле, и все, берите, штурмуйте любой дом, захватывайте, сразу захватите, породейте, сообщите, подкрепление придет, ждите, держите, главное один дом занять, и все. Куда пошли, там два пулемета, там <laughs> корт стоит и ПКМ, э, та тропинка это пристрелена. Говорит, а вы через это поле ползите, куда там ползти, там все. Там Вога, ну, ну 10 трупов, 10 двухсотых за 10 минут. Как по украинцы этой, воюют? По этой тропинке. Ну, украинцы хорошо воюют. Украинцев все там организовано, организовано, там все. У них разведка работает. А у нас чего? Прибежали 7 километров марш-бросок, деды все – 48, 52, 54 года, 58 лет. Прибежали сразу, командир говорит, давайте вниз быстрее, там 150 метров вниз через это поле и бегом, давай быстрее. Там язык у всех на плече, деды по, по 16, по 12 лет отсидевшие. Только прибежали. 7 километров пробежать дедам этим с боекомплектом, с усиленным, по 20 рожков все тащили. Куда там? А я, мама родная. Давай бегом, бегом, бегом, все. А украинцев такого нету. Раньше аккуратненько пошли, посмотрели, отошли. Потом пришли, постреляли, все, сделали свои дела. А эти бегом, дай сюда, на, на, как эти, как орки в самом деле. А э, много умерло вагнеров, когда вы были? Ну, я был, там нормально было народу. Ну, а как вообще э, ценят или нет? Не, все по ШО штурмовые отряды, каждый один сам по себе штурмовой отряд. У них соцсоревнования между собой поставлено. Ну, то есть они просто идут на убой все? Да. Это как тир, да? Как... Вагнера идут, а, рус... а украинцы просто шлепают, и все, да? Ну, видно, что украинцы ценят свои силы. Ну, я не видел, чтобы украинцы там отходили куда-то, отступали или что-то. Но они все грамотно просто делают. Они как да, они стоят и стоят на своих позициях. А эти вагнера прут и прут туда. Их там ложат и ложат. Там окопы засыпаны вагнерами. Трупами? Да. А забирают или нет? Да никто их не забирает. Ну, мне говорили, что ну, перед тем, как мы пошли, нам старший там сказал – Говорит, ребята, говорит, самое подлое, говорит, у нас считается бросить трехсотого, говорит, угу. ну, оставить, ну, раненого, то есть на поле боя. Ваша обя, если, говорит, узнаю, что кто-то оставил трехсотого, не вынес, не, от, не, не помог, ну, отойти куда-нибудь, не оттянул, сам лично, говорит, обнулю. Говорит, все, ребят, и пятисотых, говорит, я тоже, говорит, буду прям коленки здесь простреливать 500 говорит. Ну, пятисотый это тот, кто возвращается, убегает с поля боя. Ну, все, вот мы пошли. Кого? Вот меня, меня ранили две, в две руки, в, в левую руку и в правую руку ранили. У меня кровь течет, я по радейке сообщил, мне говорят, жди, сейчас за тобой эвакуация вышла. И так я эвакуации не дождался. Я пошел, мне потом там э, парень там живой был один, оставался, ну, командир одной группы. Он мне говорит, иди, говорит, Андрей, туда, там тебя, говорит, встретят. Я пошел на поле, где-то разминулся с этой эвакуацией, или, может, ее не было, этой эвакуации в карьеру этот попал в Солидарию, всю ночь бродил по этому карьеру, там трупов 500, наверное, в этом карьере лежит, там и украинцы, и русские, и кого там только нету в этом карьере, там черт, черт ногу сломит, одни трупы. Ходил по этим трупам всю ночь, там страх, я такого в жизни никогда не видел. Мне до сих пор они снятся, я никому такого не пожелаю. Ребят, никому этого не надо видеть, и это страшная картина очень когда ты идешь, они вот один, другой на тебя смотрят все. Ой, а, это вообще беда такая. Это надо кончать что-то, что-то делать надо с этой войной. Зачем она нужна? Для чего эта война? Для ну, чего столько людей гибнет? Вы понимаете, за что вы ее э, ВСУ? Да я, я сам, я, я, я, чтобы срок не сидеть, я просто знал, что я умру этот срок, я не вытянул бы эти 9 лет. Меня ни за что посадили, дали 9 лет. Вот. А тут возможность такая была и уйти оттуда, от этого срока. Еще полсрока я бы уже не уйдел. Я так полсрока я по больницам, считай, проездил. Я туда, туда, туда, туда, все в больницах был постоянно. То на областную, то на... То есть это, это чисто, если говорить, это э, ну, личный шкурняк был, да? Да. А идеология вот это все? Там Вагнера все на идеологию были или на шкурняк? Не, на диалоге все. Так, диалог такой. Не-не, на идеологию били или на шкурняк? Не, они как, они говорят, ну что ты, говорит, что ты, говорит, не русский, что ли, говорит, что ты, говорит, тебе не, за родину не стрёмно, говорит, что ты, говорит, дурак, что ли, говорит, ты же, говорит, ну, в офицерской семье вырос, говорит, что ты сам офицер бывший, что ты, говорит, дуру гонишь, говорит, Андрюк, а ты где ты воюй, говорит. Это к вам, да? Да. Что ты, говорит, давай, иди воюй, говорит, что ты, говорит, дуру гонишь, говорит, иди воюй, говорит, не, не гони дуру. Ну, а вы верите в эту всю да идеологию? Я, нет, я в это, сейчас я в это не верю. Сейчас у меня, честное слово, у меня перевернулось все мировоззрение. Мне так страшно вообще возвращаться в эту Россию сейчас. Как жить, я даже не знаю дальше. Потому что это мне так настолько глаза открылись на все это, на элиту, на эти все, на наши эти круги правящие. Ну, я. А что, э, это страх. Что они рассказывают, а сами, ну, сами, ну, слова не соответствуют с действительностью. Расхождение громадное между словами и действительностью. А конкретнее? Ну, а что, ну, смотрите, нам рассказывают, вот, Украина ниществует, мществует, тут вообще нет украинцев, не осталось, одни поляки, маляки. Тут попал тут одни украинцы, и все нормальные, и пацаны нормальные, молодые, все такие веселые, веселые, и живут, говорит, вы бы нас не стреляли, мы бы еще лучше бы жили, говорит. Что этот Путин ваш ракеты пуляет и пуляет сюда, говорит, надоел уже с этими ракетами, что ему надо, электростанция, пускай забирает их себе. Мы, говорит, генераторы давно купили, говорит, нам не надо ваши электростанции, забери ты их себе, которые Советский Союз построил. Они не нужны нам. Говорит, мы сами себе построим, только отстаньте от нас. Ну, а нам там совсем другое говорят. Нам говорят, вот, там уже нет украинцев, там поляки, маляки. Какие поляки? Я поляка ни одного здесь не видел, близко даже. Ни поляка, никого. Я негра видел одного мертвого, убитого в подвале, в, этом, в карьере, в солидаре, все. То, что это за негр, фиг его знает. Лежал там мертвый такой, хрен откуда он там взялся. Боитесь возвращаться в Россию? Mm. Боитесь возвращаться в Россию? Ну, да, страх есть такой, конечно. А ну, почему? Ну, фиг его знает. У меня еще контракт не кончился. У меня контракт еще до полгода надо. А если обменяют? Ну, Возвратитесь? Ну, обменяют. Ну, куда? Ну, куда? Никуда не денешься. Придется ехать. А что же сделаешь? Назад, да? Ну, да. А если откажешься, то что? Ну что, расстреляют, да и все. Кувалда? Да, может быть. Да, мне уже без разницы. Я уже, что мне уже 60 годов, дети взрослые, фиг с ним. Детям позвонил, объяснил все, дети меня поняли. Мне как-то без разницы. Вы можете объяснить, за что воюет Россия? Я не могу, я не знаю вообще, за что Россия воюет. За Донбасс, наверное, за это. Зачем Донбасс? Ну, я не знаю, что он... Ну, Донбасс, понятно, хорошая земля. Там говорят, что это Ленин отдал в 20-е годы. Это российская земля была. Малороссия, это Донбасс, вот это Луганск, этот, как он, Донецк или что он, как он, или Днепропетровск, какой там город? Донецк, да? У вас есть высшее образование? А, есть. Я да, какую, что вы заканчивали? Ну, Смоленский государственный институт физической культуры. Давайте, ну, немного, ну, вот вы говорите, там Ленин отдал, да? Вы же, я, я просто, вы извините меня, что я это скажу, да, но это полная <laughs> дикуха. Вот то, что вы сейчас говорите. Я сейчас вам проаргументирую, почему, да? Границы в 20 веке менялись несколько раз. Правда? В 90-х годах, когда распался Советский Союз, были подписаны договора, да, и все страны, в том числе и Россия, признала неприкосновенность границ, да? Украина сбросила ядер за Кучма? Да, отдали. Да. Отдали, правда? Кто был гарантием, гарантом? Гарантия, гарантия, гарантом был Путин и Ельцин, еще кто-то. США, Брита... США, Британия и Россия, да, правильно? Да, да? Россия, да. И когда, то есть, да, все признали, все договорились и так далее. В Минске подтверждались эти... Хорошо, какого хрена через 20 или 30 лет вспоминать о каком-то Ленине, Донецке, Луганске и Хрущеве с этим, с Крымом? Ну, Вы да. понимаете, о чем я говорю? Да, да, да. да. Ну, это бред. Ну, это вот начинаешь, когда задумай, когда тебе подчеркивают, носом торкают тебя. Ну, такая вот менталитет у русских такой. Барину можно, а, ру... а мне что, нельзя? Значит, надо делать, раз барин сделал. Ну, фиг его знает. Я это вот сейчас я это понимаю. Для меня сейчас мировоззрение перевернулось. У меня глаза намного открылись. Когда коснулся вот этого, я увидел, как они здесь живут на Украине, люди, хорошо. Им здесь вообще прекрасно живут. Чем у нас на порядок выше, чем в России живут. Ну. У меня, допустим, в деревне в моей, в Вележе, у меня там тетки получают 6-7 тысяч рублей. Все. Мужики вообще ничего не получают. Мужикам нет работы. А вы понимаете, что если Украине удастся, да, еще лучше начать жить, то такие, как вы и тетки из вашего села... Э, Поедут на Украину. Да, и начнут задавать вопросы Путину. Почему мы в гамне, а украинцам удается? Будут вопросы? Будут, конечно. И уже бодяга о нацистах не пройдет, правда? <laughs> Нет. О нацизме там вообще не будет никакого разговора. Я не знаю, там деды уже наши перевернулись в гробах. У меня дед тоже воевал. Ну, дед украинец был. Западная Украина воевал. Первым был комендантом Курильских островов в сорок пятом году. Хотите что-то сказать украинцам? Что украинцам что? Ну, хорошие, нормальные люди украинцы. Я люблю всех украинцев. И всех, и россиян я тоже люблю простых. Надо Богу молиться, чтобы эта война быстрее кончилась. Ребята, не надо идти на поводу этих властей, надо просто... Вот россиянам это говорить. Э, да, сказать, что стоп, надо прекращать это все творить, надо сесть, поговорить и все. Что там надо? Чтобы уйти с Донбасса, уйдите с Донбасса, нечего там делать, не наша земля, оставьте ее чем она надо. У нас своей земли хватает. Вон Сибирь пустая вся, жить не, некому. Вон, ну, давайте лучше Сибирь осваивайте. Что вы делаете? Война это она ни к чему не нужна вообще. И пацаны, кто меня слышит, кто меня увидит, я вам всем говорю, здесь нечего делать совершенно. Тут такой бред, такая жопа вас так засунут. Тут вообще никто не спрашивает, никто ничего не говорит, только обещания, а потом эти обещания не выполняются, ребята, ни одно из обещаний. Своих не бросаем. Меня бросили, как последнюю сволочь. Я потерял сознание, открыл глаза, мне говорят, привет, мы укропы, мы тебя в плен берем, сам дойдешь? Я говорю, нет, не дойду, меня на руках отнесли, все. Вот, вот так, ребята. А мне говорили, мы своих не бросаем, не волнуйся, мы тебя вытянем, если тебя ранят, мы тебя унесем мы тебе поможем. Ну, вот так бросили раненого, и всю ночь был пунялся, пока не вытек. Ну, потом ну, вытек. Фактически украинцы спасли жизнь, правильно? Да, да. Как бы фиг его знает. В карьере был бы, да? Да, ну я с карьеры как раз вылез только. Я всю ночь не мог с него вылезти, там глины, берег, ну, эти стены с глины с сырой, там поднимаешься, знаешь, на метр подымешься, бах, вниз покатился, еще опять на другой метр подымешься, опять <laughs> вниз покатился. Такая там страшная карьера вообще. Там две БМД таких сожженных стоит. Там, я говорю, человек 500, наверное, от 200 их валяется. Прям вот так, слоем. Да ну, я видел окопы прям полностью засыпаны вагнерами окоп. Ой, страх. Страх, ребята, вообще, это лучше никому не видеть этого. Это это 22 век у нас сейчас идет, или 21 какой, 22 -й. 21 21 Страх. Не должно такое быть. Так нельзя жить, ребят. Надо что-то делать. В России тоже надо что-то делать. Я не призываю, конечно, революцию делать, революцию в России уже не сделать, но жизнь менять нужно как-то по-любому. Почему революцию в России не сделать? Да, потому что хватит этих революций, сколько их уже было, одна беда с этих революций. Ну, в России режим, ну. диктатура. Ну, конечно, а что там? Там милиция, национальная гвардия, там попробуй слово скажи, там если ты хаешь Россию, там статья какая-то, новую статью придумали, тебе там до 10 лет срок сразу что-то там порочащее Россию сказал, все, десятку держи и поехал. Вам 60 лет. А. а. Вы на выборы ходили? Я нет. Я... Никогда? Не, ну я ходил когда-то. За я кого за, голосовали? за ЛДПР, за Жириновского голосовал постоянно. Вот. А в этот лагерь, короче, это как подбирают любителей Жириновского. Вы все за Жириновского голосовали? не знаю, все не все. Я за Жириновского. А Владимир Вольф. Ну, мне Владимир Вольфович импонирует. Я с ним выпивал два раза. Нормальный такой дядька был. Он приезжал к нам в Велиш. Я с Вележа сам. Он в Велиш приезжал к нам. У меня сосед был директор ЛДПР Велишского. Он к нему, у него в доме сидели, там водку пили с ним. Он такой по приколу дядька, но он же как бы на Путина работал, это все теоретически ну, я было. Не знаю, на Путина фиг его знать. Не, у него нормально было. Не, я еще при Ельцине, он когда был, приезжал. Он еще Травкин живой был. Ну, когда вот, а вы всю эту публику знаете? Ну, я общался просто в таких кругах, я жил. Шо? Я Лужкова знал Юрия Михайловича лично. Что... А, а что... Николая Николаевича Дроздова лично знал. Хорошо, а что пошло не так в России? Ну, что-то не так. Ну, олигархи, потому что собрались куча олигархов, собрались. Ну, ну как? Ну, ну вот, например, как бы Путин пришел, и олигархов начал давить, правильно? Ну, он не стал их давить, он их собрал, просто разбил на лагеря. И они живут там кучками, семьями. Ну, как, как в зонах, семейками живут, да и все. Эти там, Потанин с этим, этот с тем, Лавров с тем, Шойгу с тем. Вот, они крышуют друг друга, и все. Но ну, Путина можно назвать президентом или лучше царем? Ну, Путин это какой? Я не знаю, президент в России не будет такого и не слышал. Царь, конечно, какой-то. Какой-то они бояре. Да, они бояре. А все холопы, правильно? А остальные мы холопы. Ну, как, ну, так и было, что ну, так и делается для России. Есть книга такая, ну, хорошая, написана. Не помню, кто написал, но документальная. Проект «Россия». Вот, там написано за глобальное мышление, мышление. Там есть такая, я могу процитировать, там один абзац, там такой абзац за правление России написано, что Россия управлять, говорит, невозможно 4 года президентствовать. Что за 4 года можно сделать от Москвы до Владивостока? Ну, там 9 суток езды на поезде. Ну, поэтому надо выбирать царя какого-то, чтобы царь уже все был довсюду, дотягивался за годы что это годами надо там законы эти вводить, менять. Вот, надо к этому вести. Ну, то есть, э, чтобы была демократия в России, это нереально, да? да? Ну, какая демократия? Что такое демократия по-российски? Да сюда тебе не надо. Ну, в Украине демократия. Ну, на Украине демократия, но Украина маленькая страна по сравнению с Россией. Что такое Украина? Ну хорошо. А вот ну, о Навальном знаете, да? Ну да. Чего тогда хотел Навальным, если это нереально, чтобы была демократия в России? Просто объясните мне, как украинцу. Ну, я не знаю, Навальный, по-моему, деньги какие-то отмывал там или что-то там с американцами мутил. Я так считаю, что он какие-то бабки там у них. Но проблемы правильно понимал? Ну да. Проблема... О коррупции в России. Я так понимаю, да, у вас да, тоже как бы... Да. Вот вам 60 лет, да, вот проблема коррупции всю жизнь для вас стояла, правильно? Конечно. Срока ни за что дают вообще, такие срока бешеные. Да нет, но коррупция есть в России, Конечно, правильно? есть. Бешеная. О, бешеная, страшная коррупция. Там не коррупция, ну, она без коррупции невозможно в России, это с боярских времен еще пошло, как ну, стрелец, чтобы стать каким-то там главой, ему надо было принести старшему стрельцу своему деньги дать. Ну, он его назначал другим, должность ему давал. Ну, потом, потом, после этого он становился головой, по-моему а потом глава, чтобы стать еще кем-то, опять нес деньги боярину. Боярин там отдавал тому, ему давали там купеческий, там, а купцом, допустим, становился, становился купцом третьей гильдии. Потому чтобы стать купцом второй гильдии, опять ему надо было деньги нести, давать кому-то. Ну, опять отдавал уже старшему гильдии, тот давал, становился купцом первой гильдии. Купец первой гильдии опять деньги давал, кто там уже до царя доходил, а царь уже уводил в дворянство, там давал, присваивал какой-то там ранг, там ранг, титул давал, там князя или там, ну не князя, князь, это царский род, ну какой нибудь боярина, маярина давал там титул, все. Ну это же испокон веков в России так было поставлено. У меня вопрос. Вы где-то были в других странах? Был в Германии. В Германии в каких годах? В Диссельдорфе в 90-91 год. Э, хорошо живут немцы, правда? Да, немцы хорошо живут. Большинство россиян нигде, нигде не было, да? И вот э, ничего не видела. Согла согласен со мной, правда? Согласен. То есть, чтобы... Я тоже в 90-х годах, но я тогда еще маленький был, мне было 13 или 14 э, лет, я первый раз выехал в Майнц. Угу. Знаете, такой город есть да, на зап... да. в, ФРГ, это бывший, да. да. да Но я не об этом, да. Ну, например, я с вами могу о Германии подискутировать, и то мне будет тяжело, потому что я много уже видел после этого, да, там еще больше развития пошло. Вопрос не в этом. Объясните мне, почему я здесь сделал около сотни интервью с россиянами, они не говорят о внутреннем говне, в котором живут, 6-7 а тысячах рублей, которые люди получают по деревням, что работы нету, но они, блядь, все охуенные геополитики. И вот их прям гложет Украина. Можете мне это объяснить? Кто? Крым гложет? А? Что их Крым гложет? И Крым, и Донбасс, и внутри. А зачем вам Майдан был? Можете мне объяснить это? Ну, это я объяснить вам ну, вряд ли смогу, потому что ну, у меня не такие познания большие. Ну, примерно я смогу попытаться. Ну, то есть люди... Своим таким да. деревенским языком сказать. Ну, это просто менталитет русского человека, что если ему ну, он понимает, что он осел, все, он понимает, что он влез в кучу говна, дерьма там какого-то, так? И он это понимает, все, он осознает это. А ему кто-то со стороны говорит, он никогда не признает это, что да, это так. Он будет вот так стоять ушами этими трехметровыми шевелить и говорить, нет, это не так, ты не прав. Я никуда не залез, я обошел эту кучу дерьма хотя будет стоять по колено в этом дерьме. Ну, ну это менталитет такой у русских людей. А что сделаешь? Не признавать своих ошибок. Стараться их исправить, а потом сказать, нет, вот видишь, это не моя ошибка, я, вижу ее нету, я ее убрал, я ее исправил. Почему они так много говорят в Украине? Это все следствие пропаганды? Ну, это потому, а как? Как говорить, что это не пропаганда, это правда. Нет, это а тогда быть предателем своей страны. Потому что псевдопатриотизм развит очень. Смотрите, в Украине был, вот вчера я прочитал последний опрос, лишь 10% украинцев считают, что простые россияне не виноваты в военных преступлениях против Украины. То есть 90% мне также обвиняют и простых россиян в этом. Что можете сказать? 60, сейчас украинские правоохранители расследовали уже более 65 тысяч военных преступлений РФ, совершенных за последний год. Я не знаю насчет законодательства этого. Законодательство вообще для меня сложная штука. Нет, виновными граждан России Я в преступлениях, совершенных их армией на территории Украины, считают 87% украинцев, почти весь народ. Они правы? Конечно, правы. Конечно, если бы россияне не молчали. Это с молчаливого согласия всего населения творится. Если бы люди сказали, что куда, никуда не дадим, мы не сыновей, не сыновей, вот мобилизацию это возьмите. Если бы никто не явился бы на эту мобилизацию, то и не было бы вот этого, что сейчас творится. Не было этих солидаров, вторых молидаров, вот этих артемовских, мартемовских. Бахмута. Да, Бахмута этого не было бы опять, второго. Ну, а так что, ну, мобилизовали народ, послали, опять туда поехали, опять начали опять освобождать, освобождать. А для чего это освобождать? От кого освобождать? Для кого освобождать? Я был в этом Бахмуте, видел его. Я был в нем... Я был последний раз на Украине в 90-м году. Я был во Львове, я приезжал во Львов. Ну, мне нечем блеснуть, да, я преступник в прошлом, да. Ну, ну я у меня жизнь очень такая сложная, интересная, но сейчас не о моей жизни а разговор у меня. Вот. У меня, я преступник, да, в прошлой жизни был. Я ездил, воровал, да, крал в 90-х. По отвертке, так сказать. Кто знает, тот поймет меня. Я что, приехал, что значит по отвертке? Ну, отвернулся там, ну, на рынке, идешь по рынку там, там стоит там, помните, Мальвины, Пальвины, вот эти все. Лакост, я маленький был, мне было 10 ну, лет где-то. Лакостом, лакостом ага. привозили вот эти. Ну, Мальвины я знаю, что такое. Ну, пирамиды, штаны эти. Это с Польши. Да, да, да, поляки привозили. И тут был во Львове на стадионе, был базар большой, громадный. Вот на этот базар я приезжал воровать ну, со Смоленска, с, с, с приятелем Царства ему небесного, он сейчас умер, Саша Абрам. Вот. С Сашей приезжали, крали. Мы за два круга на, по шесть сумок набивали спортивных вещей. Ну, уходили, и все, нам хватало. Мы месяц не бедствовали. Ну, нормально так во Львове тут работать было. Мне Львов очень нравился, красивый город. Хороший был. Тут Польша 13 километров там полякам доехать. 100 километров. Ну, а это как бы 13 километров, говорят, ехать им от таможни было в те годы они, а может, сейчас отодвинулось куда-то. Ну, как любовь не отодвинулась от границы? Ну, может, у меня в голове что-то там, какие-то файлы, может, перепить. Это Россия только хочет двигать границу. Украина как закреплено, так и есть, понимаете, о чем я? Да, я понял. Ну, хороший прикол, да? Тут что я сказал, да? Да, да, да. Ну, я просто, я помню, что тогда разговаривали с поляками, ну, общался же с ними тоже. Ну, они говорят, а что, ну, сели на машину, там, там полтора часа, говорит, и мы уже у себя в Польше. Как закончить войну? Ну, война закончится не в пользу России, сто процентов. Украина выиграет? Конечно. Ну, может, не одна Украина, но мировое сообщество выиграет. Я не знаю, что там Владимир Владимирович думает. Это мне не дано знать. Ну, судя по всему, по окружающему, как я вот вижу, сейчас ощущаю здесь, находясь в плену, и это, что мировое сообщество победит 100%. Потому что ну, невозможно взять просто-напросто и в 21 веке забрать просто вот это, вот это. Дай сюда, тебе не надо. Ну, мы же ну, не в 90-е годы сейчас живем, как в 90-е годы жили. А хотите к нему обратиться, к Путину? Ну а что, он меня не услышит все равно, что он. Но ну, можете сказать. Владимир Владимирович, уважаемый ты человек. Я тебя всю жизнь уважал, уважаю и, наверное, буду уважать также. Просто за то, что ты с долгами за Россию рассчитался, что она, Россия никому не должна. Ну, прекрати ты эту войну, зачем она надо? И нас освободят быстрее. Что мы в этом плену сидим, как черти? Ну, нас, за нас надо тоже шевельнуться, нас надо освобождать. Что мы тут сидим, ни семей, никого не видим. Фиг с ним, меня там убьют ну, в России. Ну, так хоть в России помру, ничего страшного, похоронят. Ну. Надо прекращать эту войну, Владимир Владимирович, нечего здесь делать. О эти всякие там Шойгу, Мойгу, не слушай ты их нифига. Нафиг они тебе нужны. Почему э, вот вот у меня родился еще один вопрос. Да? Вот вы обвиняете так называемых бояр, Шойгу, да, а вот Путина нет. Но он же, он как бы... Почему? Я Путину тоже говорю, он глава, он создал это все. Владимир Владимирович создал, организовал всю эту систему. Он, ну, где-то он, наверное, может, уставший был, может, еще что, фиг узнать. Я не знаю, какие мотивы им двигали. Ну, какие-то двигали у него, потому что голова-то работает все это, и вы со мной согласитесь, что он далеко не дурак, да, но, он, но, не глупый человек. Но Путин виноват в этом всем. Ну, конечно, он в чем-то где-то он... Если в России диктатура, то Путин виноват, он все знает. А, конечно, знает. Как же он не знает? И послед... он, он и стоит во главе всего этого. Последний вопрос. Крым и Донбасс должны вернуться к Украине? С Крыма началось. И на Крыме должно закончиться или нет? Ну, если так, честно, Крым – это моя историческая родина. Начнем с того, я крымский татарин, так, по сути. Вы крымский татарин? Да, по сути. А кто у вас? Э, я отец крымский татарин. Серьезно? Так, да. Так с этого нужно было начинать. <laughs> Это очень важно. Ну, он меня не воспитывал, он меня просто сделал. А воспитывал меня ширый украинец, Коцебюк Ярослав Яковлевич, полковник Советской армии, полковник ГРУ. Вот, 52 года умер, родом с Коломы, воспитывался в детдоме в Коломы. Вы? Нет, отец. Ну, а, отец. Человек, на Западной Украине, это Франковская область. Да, Иван франковская область, город Коломы. Он оттуда был, он меня воспитывал, ну, этот человек. А родился я от крымского татарина. А мать кто? А мать русская у меня. В Крыму вы родились, да? Ну, не, я родился в Саратове, в Саратовской области. А они с матерью, он учился, отец, в Саратовском это, автомобильном институте, автотранспортном институте. Ага. Ну, с матерью познакомился, ну, встречались, встречались, там вроде расписались. Мать залетела, там родила меня, и потом он что-то, ну, он начал выпивать, там отец, что-то там у них произошло не так, а батя мой отчим, ну, которого я отцом считал, ну, вот Коцебюка этого, Ярослава ага. Яковлевича, вот, он был, служил там в армии, в этой в дивизии, где белые лебеди, ага. в городе Энгельсе, где летные в летном городке. А он с матерью где-то познакомились, они, она там в столовой работала в офицерской. Где-то познакомился с ней. Ну и все, и меня забрал, усыновил. А мать отцу сказала, что иди, я с тобой не буду жить. Ну, они разбежались, развелись. Он, отец с матерью развелся, а отец меня взял. Мне было ровно месяц. Он меня с месяца воспитывал. Потом сестра родилась от него, он младше меня на 6 лет. Вот. У сестры его фамилия Коцебюк Ольга Ярославовна. Вот. А я Стерликов Андрей Викторович. Это матери или отца? Это материнская фамилия. Не, мать Бондаренко вообще по деду. Дед у него ага. тоже украинец Бондаренко. Владимир, Владимир Степанович. А у меня вот на материнской фамилии, ну, на отцовской фамилии Стерликов Андрей Викторович. А, мать, ну, у матери была Стерликова, она не стала менять фамилию и не стала с батей расписаться. Они расписались, но фамилию она свою оставила, чтобы у меня вопросов не возникало. Почему у сестры такая фамилия, а у меня такая фамилия? Это понятно. Мы, мы немного отошли от этого. Да, да. Так, должны возвратиться эти территории? Вот ваше мнение лично. Ну, Крым, он должен быть Крымом. Крым вообще-то независимое государство. Вообще, ну, я считаю, что Крым, ну, там должен Меджилис править всем этим. Кто? Меджилис. Меджилис – это орган э, управления крымских татар. Но крымские да. татары поддерживают Украину. Ну, кого поддерживают крымские татары, я тоже их поддерживаю, я тоже за это. Значит, в Украину должен возвратиться? Конечно. А куда А зачем он на России нужен? Что, на своих мало, что ли? У нас есть вот Дальний Восток, такое море, там остров Русский есть такой хороший. Что там он на русском, пускай там разводит виноград, виноград, там виноград тоже <laughs> растет, тоже неплохой, только красный. Я не знаю, как они. Конечно, Крым должен возвратиться в лоно. Ну, отдали Крым, отдали, чего его теперь забирать? В каком, в 12 году отдавали или в каком, не помню. Не, Россия забрала в 14 Ну, в 14 забрали, а зачем забрали? Для чего? Чтобы отдыхать было поближе ездить. Ну, что там? А, не, ну, там инфраструктура, сельское хозяйство хорошее, да. Там климат хороший, конечно. Ну, так у нас и Краснодарский край такой же есть, тоже ж недалеко. Тот же климат на том берегу этого пролива, правильно? Ну, зачем он нужен, Крым? Только за него видите какие-то неувязки, неувязки. Люди, говорят, крымские хотят, чтобы был в России, под Россией Крым. Но ну, я что-то сомневаюсь сейчас, чтобы все люди хотели, чтобы под Россией был Крым. Я вот с парнем поговорил, у меня с Крыма, вот Вадим есть такой, со мной тут в плену находится. Он мне рассказал, как они там жили при России, как при Украине. Говорит, нас когда посадили, мы, когда начался референдум проходить, мы, говорит, все требовали, чтобы нас отправили в зоны в Украину сидеть. Чтобы мы сидели в украинских зонах, а не в русских. А нас взяли и в Россию отправили сидеть. Это же о многом говорит. Если люди не хотят в России даже в тюрьмах сидеть, а лучше в украинских тюрьмах сидеть.